In fast jedem Keller eines Mehrparteienhauses in Österreich gibt es eine Waschküche. Normalerweise steht dort ein großer Tisch oder ein Regal, wo sich die fürs Waschen der Klamotten üblichen Waschmittel der Bewohner befinden. Viele lassen ihren Kram einfach gleich stehen, um ihn nicht immer wieder mitnehmen zu müssen. Das Waschen selbst wird nach einem vorher seitens Bewohner festgelegten Plan durchgeführt. Nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Na, schauen wir mal. Der Auto steht da draußen. Mach die verdammte Tür auf. Unglaublich. So ein verdammt Cuencas. God, Gott. Franzi, ah, was ist los? Das wird diesmal Konsequenzen haben. Jetzt reicht's aber wirklich. Scheiß Ausländer! Was hat er diesmal gemacht? Einmal in der Woche. Da darf jeder sein Wäsch waschen, richtig? Richtig. Und heute ist Mittwoch. Und laut unserem Plan bin ich dran beim waschen. Aber es hat den Trocken noch nie gekümmert. Er macht das sowieso immer nur das, was er will. Was machst denn du da? Lass das liegen. Lass Das seine Sachen völlig selber aufheben. Heute ist Dienstag. Wie, heute ist Dienstag? Heute ist Mittwoch, mein Lieber. Nein. Bist du sicher? Ziemlich. Und am Dienstag stehe ich auf dem Plan. Das sind meine Sache. Aber mach einfach deine Wäsche. Ich kann am Abend wiederkommen.